何これカレー番長これ鈴木さんじゃないですかお待ちしてましたよいらっしゃい10対1のカレーの早食いなんですけれども7キロ対3 5キロ1人対10人カレー早食い対決よーいスタートいきますなんかはい、はいよいけるかな早食いいや最近あれなんですよねなんか刺激がこう あんまりないんですよねなんかこうガチってくるなんかこう血は筋肉を取る戦いみたいなのがあんまないんですよなんかふわふわしててかもうそんなことはどうでもいいんですけどあの昨日ね打ち合わせしたんですよ、はいはい、あの Y さんとあはい、あと H さんと、はいはいはい、あといろんな人でなるほど俺ね、H さんが召喚したと結構 <laughs> 絶対使えないでしょこここれねどうなんだろう <laughs> いやダメだ、ゃないですかここ P ですよああ、マジ刺激が足りねえな本当にな腹減ったなあ腹すきましたねてかなんで俺今日ここ歩いてんだろうななんかいい匂いがし何これカレー番長カレー番長なんすかこの昭和な名前のなんかでもなんかちょっと名前ふざけてますよね番長今時番長ってね まあいっかちょっとまあカレーでも一発食うかなやにしても刺激がいらっしゃいお鈴木さんじゃないですかお待ちしてましたよいらっしゃいえっとパンん番長さんどなたですか社長なんです社長よろしくお願いしますああ番長がやってるからカレー番長なんですかそうなのその通りなんです いやいやいやっていうか俺あれなんですよねあの最近、ちょっとね千脇二コーの戦いしてなくて、これ社長番長っていうことは結構戦いの始まりですよ戦い、はい、ちょっと一言いいですか、はい、これ今僕勝負に飲まれたんですかねもちろん <laughs> はい、えしかも社長さん、はい、社長さん、はい、僕ちょっと分断読んで待ってます 何人ぐらいいますかとうち十人ぐらい十人ぐらい携帯集まってますねえそれでこの自信満々な感じはいもう勝ってみろよとそうなんですよもう随分舐められたもんですね <laughs> 本当にもう僕正直言っていいですか、はい、もう社長だろうが関係ないからねえマジでマジでやりますやらせてくださいぜひこちらいやちょっと案内してくださいぜひこちらどうぞこれやってっかね。今は売り出しのカレー番長でございますぜひどうぞやってっかなどれも <laughs> 顔だよ顔 はいそれではえっ、ー、と場所を店内に移しましてもろもろの準備が整いました、はい、改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いします先ほどあの僕の本当にあのアドリブのお芝居に付き合っていただいて本当にありがとうございますよろしくお願いしますで一応今回の企画の説明をもう一回改めて、うん、こちらカレー番長さんチームことハイパードライバーさんチームが10名、はい、10名で僕は110対1のこちらのカレー1杯 350g のカレーの早食いなんですけれども、はい、普通に1対10で例えば同じ配数食べても 勝てないと思う正直なるほど僕になので僕は倍の、えーと、と20皿7キロ7キロ対3 5キロ7対3 1人対10人っていうのがルール説明になりますはい、はい、で今回、なんとですねこちらハイバードライブさんの方で司会の方をご用意してたってことで <laughs> よろしくお願いしますよろしくお願いしますちなみに予想というか大体どれくらいで 20パいけそうですか鈴木さんの今の予想で言うと一応イメージはできれば1杯1分でいきたいですけどねはいはいうことはまあ合計20分20分でいきたいなるほど目標はそこな感じです OK ですもう一つあって、まあ、はい、あのハイパードランさん皆さんのプロというよりは、まあ、一般の方じゃないですか、はい、なんかこう、早食いのコツじゃないですけどこういうふうにやるといいんじゃないかなみたいなアドバイスをもしあればまあぶっちゃけちょっと口の中多く入れると飲み込みづらいんで、はい ちょこちょこちょこちょこあの入れた方がいいです一気にガッって入れてごっくんじゃなくてパクって入れてもぐんぐんごくんパクってもぐんごくんっていうあとあくまでちょっとこう競技なんですけどうってなっちゃう時あると思うんでもう水飲むなりなんなりちょっとあのそこだけちょっと気をつけていただいてっていうはい僕も正直あの見ててやばいと思ったらそれなりに対処するのでその辺はしていただければと思いますけどもはい安全が大前提にありますのでそちらだけちょっと皆様お気をつけいただいて早飲みは得意なんですけどねい <laughs> 絵に描いたような社長とゆいですはい自信ないですけど頑張りますはい葵です早食い初挑戦頑張りますさいです早食いはともかく彼女を募集中ですはいだけです頑張りますよろしくお願いします、ようです今日は一生懸命頑張りますさとしです頑張ります亀さんです鈴木さんありがとうございますよろしくお願いしますようですよろしくお願いしますパキですカレーに締めますです 番長カレー早食い対決石についてよーいスタートいきさあ番長カレー 350g ということでハイパードライブトップバッターは我らが社長ですリーゼントリーゼントだいぶ邪魔になってないですからね浅田さん大丈夫ですかね避けながら食べてますけど 大好きな食べ物はカレーということで社長の思いでねこの番長カレー開けたわけなんですけどどうですかいつもより味わう暇がなさそうですけど鈴木さんさすがな綺麗さで速さでめちゃやってますけど確かに左手がね使えないですからね、うん、さあこうしてるうちに 鈴木さんいいペースでなんか余裕で一皿目終了っすね社長もうどんどんリーゼントがずれてきちゃった大丈夫っすね社長大丈夫っすか社長リーゼント取っちゃったからもう本気ですから今結構あのスパイシーなカレーなんであの毛穴が開く系の辛さということで辛いです辛いです 最初はちょっと多分甘みがあるんですけど社長終了続いては2番手ハイパードライブ我らがゆうゆうゆう頑張れさあゆういったれいったれゆうは今年入社の新入社員なんですよそうなんですよ新入社員ということ ちがいいんですよ兵庫県出身のお嬢さんなんですけどなんでそんなに丁寧に食べてんのかこれ早食い対決だからね食べ方も日本なんですよ、うん、ちなみにあの好きな食べ物はしゃぶしゃぶとオムライスと聞いてますがカレーじゃなさそうなんですよそこがちょっとだけ心配なんですけどお行儀良すぎるえちょっとペース上げてって全然いいよスピードでいったらねまだまだ、はい もう鈴木さん3皿をきれいに完食してもらって4皿目ですよスパイシーですねスパイシーですよね、うん まだ3分も経ってないです3分結構口に入れて数秒でやってくる辛さがあると思うんですよでその後辛みとうまみが追っかけてくる感じそうなんですよで食べ終わった後の余韻とかもねまだまだ食べ終わりは遠いですけどその辺ちょっと後で味わっていただきたいとゆうゆう頑張れ頑張って 鈴木さんに応援されちゃってるから対決だからねうねこれ対決ですかいもう意気込み頑張りますということでしたけど、やっぱりね育ちの良さが出ちゃってるいいよいいよお行儀いいのは何よりもぐもぐと社会人になってこんな形で YouTube 出るとは思ってなかったもんね言うね よく噛んでる鈴木さん本当鈴木さんそのスピードで味わかるんですか、うん、俺はかなりゆっくり食べてるゆっくり食べてる方でそうもうちょっとゆっくりでいいですよ鈴木さんそうこれ女性だから今あれだけどあの結構やる気のある目つきしてる男性の方いっぱいいらっしゃるんで確かに確かにそうですね かすると見えてないですけど後ろに目がキラキラして敵を舐めたら絶対勝負5皿終了6皿目鈴木さんさあゆのペースでいいからしっかりきれいに食べきろうゆ頑張れ。頑張って。この番長から5年ぐらい前に今の味のベースができたんですよでそっから 料理長と社長でずっと吟味を繰り返しながらようやくこの味にたどり着きた着きました美味しいあざす特にねあの違いの分かる大人の人たちに食べてほしいカレーかなと大人向きですね大人向きなんですよそんな中大人になりつつあるゆゆがゆゆが 三百五十グラム結構量が大きいゆうゆう一皿の間に鈴木さん5枚6枚結構多いゆうゆうよく頑張ります鈴木さんありがとうさあゆうの次は3番手葵です葵ちゃんもね実は今年の新入社員なんですよ葵の育ちはいいけど葵はね皿持った皿持ってますからね いでやめてですよ大丈夫練習してきたんだっけ葵も集中して食べたんですけどおいいペースいいペース鈴木さんの様子を気にする余裕がある鈴木さんこうしてるうちに7皿終了ハイパードライブチーム今3皿3皿目で頑張って頑張ってこれ葵ちゃんとお口を拭きながら食べてますけど 3多いですね多いですかこの軽さちきつい本当ですか今のってあ結構おおよかった青青い <laughs> 今止まってるからおおこれは来るぜまだ折り返しもついてない状態ですからね本当にあの毛穴から汗が切れる感じの汗が効いててうんうちにと 黙々と食べ進めてるけどまあでも食べ食べ方綺麗ですよねゆゆも葵もね女の子だからね YouTube の中で一番綺麗にカレー食べられた2人なんじゃないかなやっぱそれ一番大事もう一回お皿持ってはい鈴木さん初皿終了ペス落としてないさん <laughs> 全然ご主人のスピードで でもね葵の後はねメンズが待ってますからねさあ葵頑張れあと少し一個切らないあと二口ぐらいねいけるいけるいけるいける僕はもうこれで後半の男性陣にプレッシャーかけてますからなるほど男性陣がもうメラメラメラメラメラメラしてますよ <laughs> あの関さん後ろから熱気がマジすごい <laughs> 見てろよみたいな あと少しおいあと一口かなはい鈴木さん可愛い一口で終了鈴木さんありがとうございます続いて四番手せい頑張ってこうせいせいね昨日練習してるんですよせいは昨日練習したんですよここでせいさんせいさんあ実は 昨日ねせい頑張って練習してたんですけど多分今日一番緊張して臨んでるのはせいですからね仕事手につかなかったですよねこれねまあ本当仕事してなかったですよね目真っ赤にして今ほらすごいいいよいいよせい頑張って頑張って大丈夫かな大丈夫大丈夫です大丈夫こういうの大事ですからせいすごいちょっと涙目になりながら食べてる 鈴木さんはでもすごく綺麗な美しい食べ方せいいペースいいペースいいねいい目標あるやんえすごいじゃんすごいマジで早い早い すごい練習してよかった今日ねこのために静岡掛川からやってきましたからね <laughs> 最後ねカレー食べるためにあと一口よく頑張ったということで「ハイパーライブ4番手のせいが終了して続いてはこの人拓哉さあ拓ちゃん頑張っていきましょう拓ちゃんは練習しないで余裕ですって言ってたもんね ガツガツガツガツ言ってるけど頑張ってくださいタクちゃんあれられてるじゃないですかられてますねこれはタクちゃん昔昔なんかサッカーやって今キックボクシングやってきたい人みたいなんですそうですねもう答える余裕がある今鈴木さんが11皿目11皿目ですね5皿目ですはいや皿目ですよ今結構いい感じじゃない 全然最初に奪ったリードもうないじゃん拓ちゃん3口で完食しますって意気込みになったけど大丈夫ですかもう78口いってるけど頑張れ頑張れ拓ちゃん頑張って頑張ってちょっと最近ねこのヘアスタイル変わったんですよねこの前までもうちょっとナチュラルな感じだったんだけど憧れの人の真似してヘアスタイル変えてみたっていう 憧れの人っていうさんっていうね憧れの人がいるんですよ湯気さんとかいてその人に憧れてますそう湯気スタイルにしたものの湯気さん OK もらってないんだよねそれまだね <laughs> いい集中して集中して食べて集中して食べて <laughs> いやでも男性陣になってちょっとペースが変わってきたかなっていう感じですがさあタクシーあと一口ぐらいあと二口ぐらい、頑張れ頑張れ さあ5番手のダクシャ終了さあそして続いては満を持してハイパードライブの鈴木さん、え君よろしくお願いしますさあひろ君だいぶ年齢は大人なんですけど北海道出身ということでとんかつと麻婆豆腐と火鍋が好きですたまにジム行くと聞きましたハイパードライブではコーディの開発チームという仕事をやる一方で爆飲み担当とおいしい マジっすか今日はね爆食い担当ということで頑張っていただけますでもそのまに結構コツコツそうコツコツ食べてますよねコンスタントな進め方をしてる感じがするこういう人はやっぱ強いですよ。あ、スペース落ちないんで。なるほど。結スペースを一定に保つことがコツだった。あのあれ見てたから、さっきでもカレー大好きな食べ物一つだそうで、早く食べやすい アイテムなので自分の最高記録狙いますって言ってましたおおあでもなんだかんだ早いですねやっぱ、はいはいすごいすごい今鈴木さんがおっしゃってたんですけど一定のペースで食べる方がいいらしいなるほどなるほど伊郎君だってもう目が真剣だもんいあ行って行って行って行って鈴木さんどうですかこっちの鈴木さんどうですか今十十何皿？ ちょっときついですよ、えー、13皿目ちょっときついさあそして続いては事業部長亀さんいしい亀さん実はついさっきお手本見本ということで一食食べてますからねそうなんですよ直前にそうなんですよ で結構な好タイムそう結構な好タイムさっきは48秒で一皿完食というええー、結構早いっすランチも食べたのに <laughs> さあ亀さん頑張っていただきたいと思いますが亀、はいはさん行きましょうよあでも亀さん早いなすごい <laughs> 好きな食べ物は です亀さんカレーが大好きということであっという間じゃないですか亀さんやるさっき一皿食べたのに事業部長事業部長やっぱこうでないと事業部長になれない一口亀さん終了すごいすごいハイパードライブ7人目7皿目が終わりました続いてはサトシ カレーよりラーメンが好きというサトシんなんですけどサトシん身長1 7 5センチ7 8キロ若い頃は陸上やってました短距離の選手だったそうですでも速いねサトシんめっちゃ速いすごい一口でガブッといってるすごいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい あのサトシ君鈴木さん超人だなって言ってましたサトシ君一番早いんじゃないのハイパーで勝利さあということでハイパードライブ9皿目りょうくんりょうくんいきましょう9皿目ですよ鈴木さん今151615皿目ですね15ですよねさありょうくんも頑張っていきましょう ライスが辛いんですよね食べ続けると結構辛いですねよく猫舌らしいですけど大丈夫ですかいけますかよくもでもお行儀のいい食べ方ですねさあ鈴木さんが16皿目あと5皿鈴木さんあと5皿でハイパードライブあと1.5皿ぐらいですかね でもハイパードライブアンカーがまたくせ者なんですよ鈴木さんアンカーが相当くせ者なんでそれはわなわなしてますけど鈴木さん大丈夫ですかいやでも結構スパイスがかなり効いてるんだと思います量じゃなくて辛さが効いてるんですか今でも順番に苦しい苦しい <laughs> 毛穴から出るくらいですからね鈴木さんこうしてる間にりょくあとちょっとあのちょっと汗にじみますねあのそこ濡れたおしぼりあるんで 大丈夫ですか大丈夫ですかこんな絡みでいいんですか大丈夫ですかりょうくん終わった漫才でもないあ、でも早いんじゃないですか鈴木さんもでもすごいっすよでもパンパンって言いながらそしてハイパードライブ9皿目終了さあ続いてはハイパードライブ10皿目アンカーということでマキー マキはもう映りしか気にしてないからもうメイク何回直して今もスプーンで確認してますからねこれマジでくマジで本当にマキ一皿の間に鈴木さんがどんだけいくのかでかいじゃん一口お鈴木さん飲み込んでる飲み込んでねちゃんと口元拭いて <laughs> ハイパードライブのね広報担当なんですよマキは多分これ鈴木さん本気モードです鈴木さん本気モードですか牧もねカレーは飲み物と自分に言い聞かせて頑張るって言ってましたけどすごい鈴木さんの横顔を見てる余裕がある多分飲み込む時間がなるほどなるほど20分かかるからいいでもカレーは飲み物なんでしょ飲み物だからよくそんなよく噛まないで大丈夫ですよ育ちがいいんでね もう2人とも今黙々と食べ進んでますけどどうなんだろうでも結構すごいな鈴木さんが18皿目すごい18皿目と10皿目鈴木さんあと3皿ですもんねだってすごい汗すごい汗あと3皿もあるからなんだ今これなんで立ったんだよそう理由があるんですよこれは多分大食いみたいな方なんじゃないかな 違うねなんかこう落とすことによって食材をこう移動して落とすっていうなるほどなるほどえあなんか早いじゃんうん大丈夫ちゃんと飲み込んで何だ今のもうね <laughs> <laughs> 恥ずかしい恥ずかしい今の今のなんだ会場全員ポカーンやった もうなんかスプーン置いて様子を見ている鈴木さんこれやばいな足がバタバタしてるからちょっときついのかなだけどきついのかもしれない結構大きいですねもう相手手止まってますよ相手手止まってますよ優しさじゃないですかなんか探り合ってんだか様子見てんだかっていう鈴木さんあと3皿完食いけそうっすか20皿 頑張ります虫の息がて人間じゃないかもしれませんマキの余裕がねチェックしてるマキあと3口4口ぐらいでいけじゃないですかさあいよいよハイパードライブ10皿目 マキコがあとまたここで置くんだ <laughs> すごいな様子を見つつ鈴木さん19皿目20皿目19皿目ですよねあと2皿です鈴木さん頑張ってさあそうしてるうちにマキがマキがスプーンをえどこまで食べるの 置いたご飯の一粒まで残さずに水を飲んで巻き終了ということでハイパードライブ10皿の間に鈴木さん、はい、18.5皿、はい 本当にね恥ずかしい <laughs> 恥ずかしいいやさすがっすでも綺麗に食べていただいてアイサードライブさんの鈴木さんさすがっすハイパードライブさんの男性の方々はガチでしたね最初あの社長女性2名だったじゃないですかもうギラギラした目と練習してきたぐらいですからねこれはねちょっとね乾杯ですね 乾杯僕はあれなんですよあの負けっていうのはあのその人が諦めた瞬間に決まるもんだと思ってるんでリリベンジマッチを次回お願いしますありがとうございました。 20分以内ですごいっすよ本当に1分1杯のペースずっとキープしてで多分スパイスが厳しかったねそうなんだと思います量じゃなくて結構これもう1杯食べたら無駄なそれに苦しいっすもうあの社長のこと煽りまくった自分を <laughs> 本当こんなにそうでしょそうでしそうでしょ ベンジマッチするとしたらあのルールとか一緒でやりますなんかまた別のやつでやりますそれは同じルールじゃないですか <laughs> もしかしたら後日いいですねリベンジマッチがそうですね <laughs> あちょっと舐められてますよいやいやいやそんなことないそんなことないやっぱり勝負ってのは、ま、あの負けたら本当勝てば完全なんで僕は何も言えないなるほど本当に負けた <laughs> ありがとうございます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 飲み方練習した練習したあれは結構いい練習だいやなんか多分母さん鍛えたら多分物になると思う鍛えたら物になる物になるともすごかったっすねいすごかった皆さん本当早かったすげえなこれ最初は甘いんですよ一瞬甘くて後からスパイスがブワーッと大人向けなカレーですね今からます はい。で食べてみたいですね。ちょっと召し上がって。はい、あ、ありがとうございます。あ、すいません、すごい。 <laughs> なんで。ありがとうございます。もうこれも。いやすごい。